Eh? ne mugamba nti let me tell you somebody brought me information about umeme i rang the umeme manager ne mugamba nti this, this and this is happening in your department naye before you go on radio kubanga im not extronist mm. an extronist ya yeah, ablackmailing me i don't eh, eh, blackmail hey, hey, hey, hey. no ayawea ayawea that things are going wrong in your which department ninjimubulira mm. but an extortionist thats where we differ ti when we come here follows waliwo abakubira esimu ng'ogenda ku tv to influence you mm, nga ketiwe nkugambye nti mu uganda temubadde nan government organization ziri active why nan government organizations thrive where government delivery service delivery is poor abazungu tebagenda kujjawo sente za nongovernment organizations no abazungu bakimanyi kasojjawo sente za nongovernment organizations kyayina oba ogiwadde gundi as long as they address their issue bagenda kuwa kakati mweno gundicovid eh. crisis the non government organizations are back they can even tell you mwabatamivu mutukubire esimu eno distress phone we can even hire a lawyer for you right. are they helping us nalaba aladiswemitiana ah, iraft nga aba tvm bagenzeeyo driving from kampala to mitiana laba abatamiivu anti mmere mmere tebalina mmere osobola okunywa walagi ggwe nga tolina mmere walagi is a spirit walagi mwenge gwabagaggaobuulire anti bafa omutima gwabika kyova olaba do you know why europeans drink more coffee Ah, ah, bebadda mm. bayise through televisions ondo talina mmere ondo talina mmere and gavumenti bagimaze people are getting food from non-government organizations. What, what explanation do you have to explain the sentence wajja mu parliament? Nti katongole atuse n'okubazimbira testing centers. What, how, what, yeah. how the money intended? Why does, why does this task force meander? Lwaki baalekawo bye bakola? ne bakola bye batasaanidde the aim was intended for food don't tell us the destiny totubuulira temutubuulira task force akalolo okulutu leka kutukwata totukwata tulina amagezi omusaala gwange eh. bagumpa eh. nengutwala mu banka mhm. i found state house kyenali sisuubirayo there was a sako in the state house sinza kubera memba wa sako nga ndi mu state house mm. the state house staff also needs a sako to do whatsaali memba wa sako era nabalabanga abo baladisi nga bajja bavuma bannakyobe why ateekayo omusaala gwe naagufunirako ki salaleroni salaleroni bakugamba bakulekerako 40 percent kakati bajjanga nebagamba nti osooka kukola ndagaano timaimanebulugosuluthebank hmm. kati agenda nakizuula nga kyeyewoleramu tekikola magoba anomusaala bagukwata baddanga nebagamba toddamu okuyisa omusaala gwange mukiramga but you signed ayaba nobligation nga banekyo we babavumakakati kyenkugamba sente zange bazimba nga za musaala amin more difficult situation now is it when i surrender Ah, why, why should I surrender my salary? Nga, the money parliament has passed is more than what you need. And its purpose is not yet good. baprovokinga kadaga intupau navumitinga hmm. if anala dc on addition to his salary yeah, is getting 15 million per month are you mad mm. tetaki temayi salaolemeddwaaoparate ekwata abanaku bano negala obuduuka bwabwe nga babbi sentetoyinza kubimbulirtosobola kubimbulirsente zebabawa okugula emmere mu minisitry ya heres emmere yaguliddwa sente zebabawa okugula ambulensi ezi ziriwa ti nankabirwa bwaba ayina movement cocus muzeyi watusuubiza akantu kaffe whenever there is a law to be passed balya sentekaba e. Eh, kakati ku luno bategeera ti museveni wasaida lining them mm. paalamenti kataka nagirekawo bumukole ebintu byammwe byonna naye temugamba nga nti paalamenti teyaliwo for accountability bagenda okukitegeera nga sente zirina kuva mu palamenti bagenda okitegeera nga amabanja gebewoze gonna alina kubeera ratified by parliament mm. palamenti gyebaali balwanyisa nebalemerera kakati bagenda mu movement cocasi nabaga nti palamenti bwogizanyisa eringa mukazi mm. mukazi oba omukwata n'omusajja omala kugenda nolwebaka tukina meditation go and sleep for four days decide make a decision that will not regulate omukubye muvumaganye muvumiriza nakasajja kasajja kakugambye mukazi agambye tomalako nalo ngaagamba saalo nga tomalako oba okumalako oyina oh, kuvuga mumairo mumeka kyoba olaba abantu kati balina akaddwaga bakaita kamagulu kamagulu assa abantu kakati nembaga nti mmwe paalamenti mugikubye mugidisquedisins but you are not do away with palamentmugetaaga omukazi ojja mukima akugambye nti niwe wanswaza nnyo tugende tugende awalala awusi kyaddawo naye nga landiroodi ababanja kati munajja mutya ebintu eh. the same people who discredit the parliament are going back to parliament ebayambe ebayambe abaganda bakugamba nti gakuweddeko ngaayombera gyasaka okusaka applies to a person who feeds his family by cultivating uh, for people who can give you food is what you call okusaka kati if you quarrel with a person who gives you food after doing work there meaning that the embassy has been closed kakati where will you get food omuganda kyava gamba you are stupid now you've lost wisdom why you are calling with a person where you get food by digging are they many in the village kakati palamenti omuganda nakugamba nti omuseza ayina emmere ye omuwabutw ayina emmere ye tabulagwa ta because they will come for food a man who uses poison to kill people will continue killing as long as these people he has what attracts them to do government cannot dwell with the parliament yes. baerica ruhanga nebagenda mukoti nebalaba omulamuzi abalamuzi nebepanka ku parliament nebagamba abange parliament is a grave the judiciary is a coffin in fact the, uh, yes judiciary cannot win a war against parliament, parliament. why ne sente zemukozesa muzijjawa singa palamenti eyogera mukimanyi nti ku coronavirus gundi bagiwadde sente judiciary yo yazikozesa eti mm. yazikozesaki nga tebatuula yabawa sente judiciary mm. t palamenti ekufuga ngaoli mulamuzi nekufuga nga tonna bufuna kavuma oyinza omuwa appointment yonna nayita mu palamenti ono omukazi eyabagambye mbwe abataddeko enjakeso simanyani i don't know whether is a woman or not mm. ono yabagambye mupalament agitadde eh. eh, musajja hmm. alifuna ekifo ekirala kavuma aliyinza okuyitamu ekitegeeza palament musoma akatabo kange sagadde kusoma katabo lwaleero hmm, wy musevenis eh, successionbibulatel yo nti abagenda mu ca bagenderera ebitongole bibiri pulezidence batunulira obote judiciary batunulya masika why all of the people who went to see uh, the majority of people bote put in prison were from the opposition by the time we erected ca the people who went to ca eh, politicians were linked to the already political party in the opposition because upc was in hiding kati aba upc bakola ekyobusiru george masika akomawo chief justice wobote mm. mbwe ayagala yaba akulira olukiiko all of these people bajirira obusungu ku judiciary balina okuwumula balina okukolaki they did not have any sympathy nga bwolaba nti bannauganda bajirira ebibiina byobufuzi mu ca lc1 lc2 lc3 lc4 bagana ebibiina byobufuzi okuddawo mengo yagamba a document which came from mengo ebibiina byobufuzi babasibe emyaka 1kumi mengo document if we produce this document netubagamba you people enane democratic society esiba e, ebibiina byobufuzi tesobola kubeerawo federo nakamu you cannot find federal in a dictatorship sharing resources except in a name like nigeria mm. this is what they don't know federal is not a political system nobody should deceive you nti bwogenda mu parliament oyogerayo federal parliament ekola ku, ku, ku political systems isatu yes. single marity and eh, any other democratic movement mm. multiparty and any other kati akulimba nti wagenda kujirayo federal akulimba teriyo mu parliament federal is a form of governance mm. kakati kyenkugamba nti kadaga yasiba parliament bajje kubako bwe bagwa mm. yes yategeera amaanyi ga parliament eh. ate museveni naye nategeera parliament because a vibrant parliament helps museveni mm. agoba ababbi gwerinda coronavirus gwe these people badide sente z'abantu zebakuŋanyiza through the katongole committee zebakozesa zino bazibbe what, what exposes them is the mushrooming buildings mm. henzike ensigi babuloni ngakigudenga kigudde ebyo bizimbe mu bituume babuloni bijja kugwa bijja kubatta e, sente zenzige sente zaki zonna ziri omu bwe bidduka bwe bidduka bwe bidduka kakati ya facing museveni yasirisibwa ati mm. olaba museveni yayumba ne kadaga kyobulaba mm. nti bamafia bagaa ntiyes evibulant parliament helps museveni mirundi helps museveni bo bagamba nti oyo omusajja bannange omusajja ngaayogera purezidenti aleka yibira namuwuliriza hmm. eh, if it is true as the mafia say mm. there is a ugandan a very influential person in uganda who is going to be killed mm. and the man is panicking has tried to see the president using all of channels state house uh, uh, uh, kaka everywhere the man has been frustrated i told me you are my last resort because the Ghana have been protected, which has been protecting me, has been withdrawn by the police. Mm. And if this man dies, I will expose it. It will lead to an overhaul of security, of state house, ba everywhere. Baja Bagoba. If this man dies, he is a very powerful and influential person in this country. Agamba and Infa. Hmm. tuzita predimissionis predimissionis kitegeeza nti ebyebikiro eh, predictionis katonda akuleetera ebyebikiro n'otegeera ekisooka guno mulembe gwakweyoza hmm. tetusobola kuddira mbagamba this is when the sudirus should also fight for their banks mm. as parliament is negotiating is ratifying is giving yes. uganda permission to borrow money mm. ne banka zabano ziddewo the post coronavirus will need stronger banks mm. nazino centenary bank tetibe recapitalized mm. to help us okukola emirimu kubanga bino byonna byemugamba loans biki banka nayo tejja kusonyiwa looni nakuwamu time nga teyina capital mm. ekitegeeza we must find a solution in our means banka ya sudi lukureni banka naye yabakiga zo ziddewo basuula nsuule mm. let president let parliament pronounce itself they did not conclude on the banks mm. bankis the bugulu woman yasulanga nsuli ono ono gundi eh, eh, e, banka ya tefe bajesulira bemingo be bajesula they have a deadly mafia group eyatundanga eh, ebintu ne basset zirayo mm. let government pursue the civils who, who took the assets ne basudiru mbakirize bazewo banka zazo muzi capitalizing oba mubawola sente mukyogamu babawola sente ne bazimba amahoteri kuba abasajja basudiru bagezi bagamba purezidenti nti you need 7000 beds ngaolina abagenyi bameka eh. eh, olwokuba museveni ye musajja mugezi yagamba nti aa nebate balabisuzeemu naye we shall have conferences in future which has materialize eh. nti when you have hotels museveni yayogere nze namufunamu nnyo yabagamba nti twazimba nti mozambique yazimba ddaamu nga mu lutalo nga tenneefuga ddaamu mm. yamasanyazeka yamaanyi mm. nga tebagakozesa olutalo bwe lwaggwa that dam onl attracted investors because there was chip labor thats museven lukusifa yes. kati banka zino muzizeewo kyemusobola otuyambiramu banks mm. banks banka ya ba, jasudiru yayina enjawulo unlike other banks which operate on professionalism ono yalinamu obuntu yalinamu hybrid eh, nti roni yonga ekanye yukutufaindi sudiru ati kabira kirabu nemwogeramu mukifo kyabaana okuvungavunga era purezidenti yakugamba nti airanga relative of mine wanted to borrow money museveni yimuserefu yagamba abasubuzi bakasiita ti relative ecloseretive of mine wanted money from me from museveni president i didn't have the money the remaining option was to borrow from the bank i rang somebody and asked him the, uh, that's what the police narrated some i asked him which bank took our former bank ucb ne bamugamba nti gundi eno banka bagiyitaniya stanbig o tie hiranga stanbig oh, thinking that it was a transfer nti government still has interest in the bank kuba yali anoonya commercial bank banka kiyesikira commercial bank aniyo egisikira kuba ye teyamanya modalities nti bagigulira ddala talinamuse nakubira the president says hiranga the manager of sambic was away was in a meeting introduce himself am general museveni the president of uganda the secretary said i will inform the man It is, the secretary dot pan, mm. panic mm. to call the man in the meeting mm. the president yakuyita mm. the man did not ring museveni president yamubuuza mu meeting yaba bankers do you know that i ranga you yes my secretary told me that you ranga me man calling, call, calling himself museven the president of uganda ranga why didn't you respond ah i'm a kenyan your excellence in kenya a president cannot rang a banker manager so i thought it was a con man mm. he, yagansikiwulirangako kakati yemuyekera he wanted to find out museveni mm. yababuuza if you can be arrogant to me the Then. president of uganda for an and you don't respond what happened to those small people who come to your gundi kakati gonde president nagamba nti after failing to secure a quick ron mm. from stambic which, which formally belonged to government airanga sodiro crane bank. bank within an hour sudirwa finalized